रास्ते भी रखता हूँ रास्ते भी रखता हूँ लोगों से भी मिलता हूँ फासले भी रखता हूँ गम नहीं हूँ करता अब छोड़ जाने वालों का तोड़कर ताल्लुक में दर खुले भी रखता हूँ मौसमों की गर्दिश से मैं हूँ अब निकल आया याद पर ख़जाओं के हादसे भी रखता हूँ खुद को है अगर बदला वक्त के मुताबिक तो वक्त को बदलने के हौसले भी रखता हूँ भर के भूल जाते हैं घाव फिक्र है मुझको जख्म कुछ पुराने सो अनसिले भी रखता हूँ वो किसी भी मंजिल की अब नहीं तलब मुझ में हर घड़ी में पैरों में आबले भी रखता हूँ मानता हूँ अब्रक मैं बात यार लोगों की सोच के मगर अपने जाविये भी रखता हूँ